नमस्कार दोस्तों मैं हूं सुमित और स्वागत है आपका एट सुमित कुमार की एक और नई वीडियो में आज मैं बात करने वाला हूं टाटा टियागो की बिल्ड क्वालिटी के बारे में मेरा पर्सनली इस गाड़ी के बारे में दो साल में कैसा एक्सपीरियंस रहा है बिल्ड क्वालिटी को लेकर के क्यों टाटा की गाड़ी बिल्ड क्वालिटी के लिए इतनी ज़्यादा फेमस है तो सबसे पहले मैं आपको एक चीज़ बता देना चाहता हूँ टाटा टियागो ने ग्लोबल एनकेप क्रेश टेस्ट में फोर स्टार की रेटिंग हासिल करी है एक्चुअली जो क्रेश टेस्ट है टाटा टिगोर का हुआ था और टाटा टिगोर और टाटा की टियागो दोनों ही एक ही प्लेटफॉर्म पर बिल्ड है जो डिज़ाइन है ऑलमोस्ट पूरा का पूरा सेम है नाइन्टी परसेंट केवल जो पीछे की तरफ की जो डिक्की है उसमें आपको गाड़ी में फ़र्क देखने को मिलता है इंजन वगैरह सब कुछ सेम आता है तो हम कह सकते हैं कि टाटा टियागो की जो रेटिंग है ग्लोबल एनकेप टेस्ट में वो भी फोर स्टार ही की होगी अब बात कर लेते हैं थोड़ा सा बिल्ड क्वालिटी के बारे में कि टियागो की बिल्ड क्वालिटी कैसी है सो बिल्ड क्वालिटी वर्ड ही से आपको समझ में आ रहा होगा कि बिल्ड मतलब कि किसी चीज़ को या किसी गाड़ी को बनाते समय या बनाने के बाद ओवरऑल गाड़ी की क्वालिटी कैसी रहती है सारी चीज़ों को मिला करके जो भी गाड़ी को बिल्ड करने में यूज़ हुई रहती है उससे मिल करके बनती है किसी गाड़ी की बिल्ड क्वालिटी तो बिल्ड क्वालिटी में केवल शीट ही नहीं आती जनरली लोग बाग समझ लेते कि टाटा की जो शीट है ओवरऑल जो लोहा है वो काफ़ी अच्छा है और उससे आपकी बिल्ड क्वालिटी अच्छी हो जाती वैसा नहीं है ये जो आप A pillar B pillar C pillar देख रहे हैं ये काफ़ी ज़्यादा और गाड़ी का ओवरऑल चेसी उसका मटेरियल वो जा वो मायने रखता है गाड़ी के अंदर क्या क्या सेफ्टी फीचर्स हैं वो मायने रखता है in terms of design aerodynamics गाड़ी के कैसे हैं वो मायने रखता है और शीट तो obviously tyre engine material plastic material seat के मटेरियल फीचर्स ये सारी चीज़ें मिला करके एक कोई सी गाड़ी जो है अपनी बिल्ड क्वालिटी डिस्क्राइब कर पाती है सो so, आपके मन में क्यूरियसिटी होगी टाटा टियागो की जो शीट क्वालिटी वो कैसी है सो so, पर्सनली मेरा एक्सपीरियंस ये रहा है कि वाइट कलर में जो शीट क्वालिटी है इस गाड़ी की मुझे तो बिल्कुल भी पसंद नहीं आई क्योंकि आप देख सकते हैं छोटे मोटे डेंट जो हैं यहाँ पर गाड़ी में ये देखिए आए दिन पिन लग जाते हैं और ये कैसे लगते हैं क्योंकि भाई मैं तो पर्सनली गाड़ी को कहीं टच नहीं करता गाड़ी को अगर कहीं टच करेंगे तो आवाज़ आ जाएगी और गाड़ी को अगर मैंने कहीं टच करी होगी तो मैं बताने में क्यों वो मतलब हिचकूँगा बाकी मैंने गाड़ी को कहीं टच नहीं करी और छोटे मोटे डेंट आगे पीछे आपको सब दूर देखने को मिल जाते हैं और आज तक ये मिस्ट्री बने हुए हैं मतलब कि इजिप्ट के पिरामिड और ये सब चीज़ कैसे बनी है इन सब की मिस्ट्री के बाद एक मिस्ट्री यहाँ पर ये भी आप देख लो कि मेरी गाड़ी में स्क्रैच या डेंट कैसे पड़े हैं आज तक कोई कभी बता नहीं पाया सो so, ये भी एक बहुत बड़ी मिस्ट्री है बाकी एक बार का मेरा अपना एक्सपीरियंस बताता हूँ कि जबलपुर से भोपाल की तरफ मैं आ रहा था और मेरे सामने की तरफ चल रही थी एक मारुति सुजुकी ओमनी उसने किसी कारणवश सडन ब्रेकिंग कर दी और मेरे पीछे जो स्प्लेंडर थी उस पर दो तीन बंदे एकदम बेहतरीन सवार होकर के वो भी स्पीड में चल रहे थे गाड़ी की जो स्पीड थी वो 70 टू 80 किलोमीटर पर आवर के आसपास थी और इस इस स्पीड पर मैंने जब सडन ब्रेकिंग करी तो जो पीछे वाले स्प्लेंडर में बंदे थे वो गाड़ी को कंट्रोल नहीं कर पाए और यहाँ पर पीछे उन्होंने ठोक दी इवन उनके जो आगे का जो हैंडल है वो तिरछा हो गया था रिंग में थोड़ा बहुत उनका जो फ्लेक्सिबिलिटी है वो आ गई थी जो लोग गाड़ी पर बैठे हुए थे जो बंदे स्प्लेंडर पर बैठे हुए थे वो भी काफ़ी ज़्यादा इंजर्ड हुए थे लेकिन पीछे की तरफ मैंने अभी तक भी उस एक्सीडेंट के बाद गाड़ी में कोई काम नहीं करवाया है आप देख सकते हैं कोई लग रहा है आपको यहाँ पर चेंज कि भाई गाड़ी में कुछ हुआ होगा जो बम्पर है यहाँ पर ये गाड़ी टकराई थी और ये प्लास्टिक का बना होता है और प्लास्टिक के बावजूद अगर लोहे में तो टकराती है तब तो ठीक है कि मान लो टाटा का जो लोहा है वो काफ़ी ज़्यादा अच्छा रहता है लेकिन बम्पर में टकराने के बावजूद आपको यहाँ पर कुछ भी डेंट वेंट नहीं दिख रहा होगा दूर से पास से क्या इम्पेक्ट हुआ था मैं आपको बता देता हूँ ओनली इतना इम्पेक्ट हुआ था कि यहाँ पर ये छोटा सा स्क्रैच है और नीचे की तरफ अगर कोई झाँकेगा तो यहाँ पर ये देख सकते हैं थोड़ा सा ये जो पीछे का बम्पर है ये डैमेज हुआ था नंबर प्लेट यहाँ पर हल्की सी थोड़ी सी हुई थी बाकी ये अंदर पिचक गया था अंदर से एक मुक्का मारा और ये बाहर निकल के आ गया बस इतना सा डैमेज और मतलब ये सारी चीज़ें बताती है यार एक्चुअल में टाटा की जो बिल्ड क्वालिटी है काफ़ी अच्छी है टाटा टियागो की बिल्ड क्वालिटी की अगर हम बात कर ही रहे हैं तो पर्सनली एक चीज़ और मैं आपको बताता हूँ जो मैंने नोटिस करी है आप कभी किसी मारुति सुजुकी की गाड़ी को साइड बाई साइड देखना जिस चीज़ को मारुति सुजुकी में खोलने के लिए एक या दो नट खोलने पड़ेंगे इस गाड़ी में वहीं same time just double nuts वगैरह या डबल क्वालिटी की चीज़ आपको देखने को मिल जाएगी एक बार का एक्सपीरियंस ऐसा रहा कि बैटरी वगैरह खोलने की आवश्यकता पड़ी तो मारुति सुजुकी स्विफ्ट जो कि सात आठ लाख की गाड़ी है इससे एक दो लाख रुपये महंगी है और उसमें एक ही नट खोलना पड़ा इसमें हमें दो नट खोलने पड़े और उनको जो टाइट वगैरह किया गया था काफ़ी अच्छे तरीके से उनकी जो फिटिंग थी वो इसमें करी गई थी सो ऐसे छोटी छोटी चीज़ में जो लोहा है वो चीज़ लगाने में टाटा ने कभी कंजूसी नहीं करी है और इसी से ओवरऑल जो टाटा टियागो की बिल्ड क्वालिटी है वो डेवलप होती है जो प्लास्टिक क्वालिटी है टाटा टियागो में वो भी आपको काफ़ी अच्छी देखने को मिल जाती है आप मारुति सुजुकी की या यूंडे की किसी गाड़ी में बैठना और उसके बाद आप टाटा की टियागो नेक्सोन हेरियर में इनमें बैठना आपको लिटरली फील होगा कि भाई यार कुछ तो प्रीमियम चीज़ कुछ तो क्वालिटी वाली जो चीज़ है वो टाटा अपनी गाड़ियों में यूज़ करता है सीट की क्वालिटी अच्छी है ओवरऑल <clears throat> जो ग्लासेस हैं उनकी क्वालिटी अच्छी है तो इंजन के अंदर कंपार्टमेंट में जो चीज़ें हैं वो रस्टिंग वगैरह नहीं खाती वो सारी क्वालिटी काफ़ी अच्छी आपको इस गाड़ी में देखने को मिल जाती है ये था मेरा टियागो के साथ बिल्ड क्वालिटी का एक्सपीरियंस दो साल में और पर्सनली मुझे टियागो या फिर जो भी बंदा टियागो टाटा हेरियर या टाटा नेक्सोन या टाटा की कोई भी गाड़ी लेता है उसके पीछे जो टाटा की बिल्ड क्वालिटी या सेफ्टी है उन्हीं को देख करके लेता है तो नो डाउट टाटा की बिल्ड क्वालिटी काफ़ी अच्छी है अभी तक तो मुझे कोई बड़ा एक्सीडेंट देखने को नहीं मिला लेकिन इंटरनेट पर जितनी भी वायरल वीडियोस मैंने देखी है टियागो के साथ एक ट्रक वाला इंसिडेंट आपने सुना होगा कि इसके ऊपर पूरा दब गया था लेकिन जो रूफ़ की क्वालिटी थी वो काफ़ी ज़्यादा अच्छी थी टियागो पूरी पिचक गई थी लेकिन फिर भी उसने पैसेंजर को सेफ़ बचा लिया था तो ये सारी बातें डिस्क्राइब करती है कि भाई one of the safest hatchback car है ये इंडिया में सो so, मेरे लिए तो ये काफ़ी ज़्यादा प्राउड की बात है कि मैं इस गाड़ी को ऑन करता हूँ बाकी जो बिल्ड क्वालिटी इसकी जो टाटा ने बनाई है जो हैवी वेट इस जो हैवी वेट इस गाड़ी को दिया है उससे कुछ नुकसान भी है कि सेम 1.2 लीटर का इंजन जो बाकी गाड़ियों में आता है वो इस गाड़ी को खींचने के लिए ज़्यादा जोर लगाता है आपको माइलेज थोड़ा सा कम देगा परफॉर्मेंस थोड़ी सी गिरी हुई देगा लेकिन वो सारी चीज़ें सेकेंडरी है और प्राइमरी चीज़ है गाड़ी की बिल्ड क्वालिटी कि आप सेफ़ कितने हैं जब आपकी गाड़ी गाड़ी का एक्सीडेंट होता है तो वो आपकी जान बचा पाती है या नहीं बचा पाती है आप रहेंगे तो गाड़ियाँ बहुत आ जाएगी लेकिन अगर व्यक्ति ही नहीं बचेगा तो गाड़ी का क्या करेंगे सो so, ये थी कुछ बातें मेरी तरफ से मेरा एक्सपीरियंस मैंने आप लोग के साथ शेयर किया उम्मीद है आपको वीडियो काफ़ी ज़्यादा पसंद आई होगी और वीडियो हेल्पफुल भी लगी होगी अगर वीडियो पसंद आई तो वीडियो को लाइक करिएगा और चैनल को सब्सक्राइब जरूर करिएगा इसी तरीके की अच्छी अच्छी वीडियोज़ के लिए मिलता हूँ आपसे अगली वीडियो में तब तक के लिए नमस्कार धन्यवाद जय हिंद